Heddiw rydw i'n hoed y brenin sy'n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac rydyn ni'n mynd allan ar o'r dolen gyntaf llwybr y Minotaur. Oherwydd ei fod yn lwybr beicio mynydd, rydw i'n defnyddio hwn fy meic llaw gorweddol – Ar y llwybr mae yna sawl bach dros serth sy'n cael eu hadnabod fel berms ac mae angen i chi sicrhau y gallwch chi a choffer fyd o'i hamgylch yn ddiogel. Mae llwybr y Minotaur wedi rannu'n dair dolen ac ar ddiwedd pob dolen mi ddewch at y llwybr tan yma lle fedrwch chi dorri nôl i'r ganolfan ymwelwyr pe byddwch chi'n dymuno gwneud hynny. Ond rydyn ni mynd i gario ymlaen a pharhau ar yr ail ddolen. Mae llwybr y Minotaur yn croesi'r lôn sawl gwaith a dylid bod yn ofalus yn y mannau yma. Wrth i chi ddechrau dolen tri llwybr y Minotaur, mae'n dechrau dringo'n sylweddol ac mae yna ambell bachdro technegol sy'n mynd ar ei fyny. Rydw i bellach wedi dod at ddiwedd edrydedd ddolen ac mae na bedwaredd ddolen, ond yn anffodus i mi, mae tu hwn i fy ngallu i ar offer rwy'n ei ddefnyddio. Felly rydw i'n mynd i fynd ar hyd y llwybr tân yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr. Mae'r rhan sylweddol o'r llwybr tân yn drac aml ddefnydd sy'n cael ei rannu a ddylid ystyried pobl eraill. tua diwedd llwybr y Minotaur, mae dringfa hir sy'n cynnwys llwybr byr o'r enw Heroes Return, ond arhosai si ar y brif drac i fynd yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.